مدخلی کے بارے میں پوچھا ہے کہ مدخلی کون ہیں یہ تقسیم اس تقسیم سے آر الحدیث کو بچائیے یہ تقسیم خیر والی نہیں ہے برکت والی نہیں ہے سب علماء کی عزت کیجیے شیخ ربیع مدخلی عالم ہے عالم ہے علماء نے ان کی تعریف کی ہے ان کی عزت کیجیے لیکن اپنے آپ کو کسی کے ساتھ ایسے قید نہ کیجیے کہ آپ کی ولا و برا اس ایک شخص کے ذریعے ہو جائے آپ اس کو سلفی سمجھیں جو آپ کے اس شے کی تعریف کرے اور اس کو غیر سلفی جانیں جو آپ کے شے کی تعریف نہ کرے اگر یہ مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہے کہ جو صحابی بننا چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہو مومن ہو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ پیارے نبی کی صحبت میں آئے پھر وہ صحابی قرار پائے گا کسی ایک شخص کے اوپر دوستی اور دشمنی کی بنیاد رکھ دی جائے کہ جو شیخ ربی سے محبت کرتا ہے وہ سلفی ہے جو شیخ ربی کا تزکیہ اس کے پاس نہیں ہے یا شیخ ربی اس کو نہیں جانتے یا وہ شیخ ربی کو نہیں جانتا تو وہ سلفی نہیں ہے یہ رسالت کے مقام پہ علماء کو فائز نہ کیجیے میں سوال کرتا ہوں کامن سینس کا سوال ہے ایک شخص پاکستان میں پیدا ہوا پاکستان میں بڑھا وہیں اس نے علم حاصل کیا اور علم کا سمندر بن گیا علماء میں شامل ہوا اور وہیں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی وہیں پہ وہ فوت ہو گیا وہ بیچارہ سعودی عرب عمرہ کرنے بھی نہیں آیا نہ شیخ ربی اس کو جانتے ہیں نہ وہ شیخ ربی کو جانتا ہے تو کیا اس کو اس لیے غیر سلفی کہا جائے گا کہ وہ شیخ ربی کو نہیں جانتا یا شیخ ربی اس کو نہیں جانتے یہ مقام رسالت نہ دیجیے علماء کو کہ جو جس کا تذکیہ اس نے دے دیا وہ سلفی جس کا تذکیہ اس نے نہیں دیا وہ سلفی نہیں بھائی میں نے پہلے کہا سلفی کوئی خاندان نہیں ہے کہ جٹ برادری ہے جو جٹوں کے گھر پیدا ہوگا وہی سلفی ہے سلفیت یہ ہے جو اس کو مانتا ہے جیسے اصحاب رسول اللہ نے مانا وہ سلفی ہے بھلے جنوب افریقہ کے جنگلوں میں پڑا ہو اس طرح قید نہ کیجیے اہل السنہ کو اس طرح قید نہ کیجیے اہل الحدیث کو اور علماء کی قدر کیجیے علماء کے آگے زبانیں دراز نہ کریں ان کی توہین والے جملے نہ لائیں سب سے کڑوا گوشت مسلمان کا گوشت ہے غیبت کا اور اس گوشت میں سب سے کڑوا گوشت علماء کا گوشت ہے